Так, мы э, начнем этот эфир с темы мобилизации, частичной мобилизации, частичность которой касается практически всех. Так вот, э, сегодня Кадыров э, провел какое-то совещание с оперативным штабом по проведению специальной военной операции. Это, видимо, у нас в республике есть какой-то отдельный оперативный штаб. И э, это показали по ЧГТРК «Грязный». Это еще не опубликовано на их э, официальном YouTube-канале, но уже есть запись с телевизора, которую сделали и распространили. И Кадыров заявил, что частичная мобилизация не коснется а, Чечни. Давайте послушаем. Жан Кадыров провел совещание с оперативным штабом по проведению специальной военной операции. Главная тема – частичная мобилизация. Глава региона заявил, что в Чеченской республике набор в ряды вооруженных сил проводиться не будет, так как за время военной операции субъект перевыполнил план в три раза – этот материал сейчас готовится к эфиру. Расширенную версию смотрите в наших следующих выпусках. В технопарке... Я очень надеюсь на то, что это правда. Я не буду сейчас ничего по этому поводу говорить. Как я тебе обещал, Кадыров, если ты реально это сделаешь, я и многие другие вообще в целом, все, а, кого эта тема касается, все скажут тебе спасибо. Действительно, искренне. Поэтому, если у тебя реально есть такая возможность, сделай это. Я очень надеюсь на то, что это не, не такой ход, а, чтобы успокоить людей, не, не дать им возмущаться, там какие-то акции проводить и так далее, и при этом провести а потом принудительно эту мобилизацию. Я очень надеюсь, что ты реально добьешься того, чтобы людей а, у нас туда не отправляли. Я думаю, аргументация у тебя есть. Все то, что вы до этого говорили, 22 года рассказывали людям, что вот самое важное, как бы наше, а, самый важный аспект пути Ахмата Кадырова – это сохранить жизнь хоть одного чеченца, что неужели сколько мы воевали, хватит, мы навоевались, теперь нам нужно пожить. Я надеюсь, что вот это сейчас в деле как бы, будет, эта аргументация. Здесь в этом а, видео было сказано, что Чечня в три раза перевыполнила а, якобы этот план. Я думаю, что аргументацию можно и, и еще другую взять. Да? Вообще в целом Чечня, я думаю, перевыполнила всевозможные планы по э, всевозможным войнам, по убийству населения. Поэтому реально я считаю, что ты можешь добиться того, чтобы, мог бы, точнее, добиться того, чтобы Чечню эта частичная мобилизация коснулась бы там какую-нибудь последнюю очередь. Как минимум можно было бы сказать э, Кремлю, чтобы они для начала призвали на эту мобилизацию те, те регионы а, необъятной России-матушки, э, которые не, не, не прожили вот этих вот всех войн, не пережили этого всего, а нас оставить в покое. Есть уже информация, какое-то аудио сообщение, что, что в Осетии тоже чего-то там добились, не будут призывать и так далее. Не знаю, насколько это достоверно, можно об этом судить. Все это а, может оказаться просто такой уловкой власти, когда говорится одно, а делается другое. Но я все же а, оставляю вот эту надежду на то, что это окажется правдой, и этих людей не отправят погибать в Украину. Очень на это надеюсь. Говорю это искренне. Кадыров, как я тебе и обещал, никакого троллинга по этой теме не будет. Если ты ну, это свое слово сдержишь, если это не окажется просто пшиком. Скажу тебе спасибо. Так, вторая, значит, тема. Кадыров, а, я уже привык к тому, что я тебе а, сообщаю о бунте в твоих рядах, о том, что люди а, из числа твоих соратников начинают как-то тебе пакостить, э, не придерживаются пути Ахмата Кадырова, где-то за твоей спиной дружат там, с людьми, которых ты критикуешь. Вот сейчас э, ты не поверишь, но твой муфтий Салах Межиев, он ополчился против тебя, выступил против тебя, причем сделал это настолько наглым образом, он призывает, чтобы ты э, поехал воевать в Украину. Ты, говорит, ребят типа молодых, э, призываешь отправляться в рай, а сам, говорит, туда не спешишь э, идти в этот рай ты, тебе самому, говорит, хочется там лежать. Ну, в общем, лучше послушай сам, что я тебе рассказываю, сам послушай, что он говорит. Üç rit to çu haunca la haunca ve dot yelsman çu nah yelsman çu go ba ha çu ve çu atsa. Hon vel dot sa doh. Hon yok çah. Vejin il dot doh. Merzer gayuş. Dersen Представляешь? Вот так наглым образом сидит и перед камерой такие вещи высказывает. Не, нельзя, конечно, сказать, что он не прав. А, конечно же, мы с ним, с ним не можем не согласиться, но сама наглость, она ну, вызывает какое-то недоумение. Поэтому ты с ним разберись. Кадыров сделай так, чтобы этот муфтий а, опомнился, пришел в себя и, и сменил свой тон. Ко мне поступила фотография с, с улицы Первомайская. Это улица в городе Грозном, она находится, ну, это центр Грозного. Так вот, на этой улице, на одном из домов есть вот, вот такое вот граффити, это я не знаю, изображение, как это назвать. И здесь, видите, вся, вот эта кадыровская братья, и там указаны их позывные, а сам Кадыров указан под позывным Дустум. Ну, большинство людей в этой фотографии, конечно же, заинтересовало и как бы волновало, вопрос, который они задавали, был на каком этапе развития ты остановился, то есть на каком возрасте ты остановился, что ты считаешь нормальным. Ты ведь по-любому по, любому как то проезжаешь эту улицу Первомайскую, она находится непосредственно рядом с этим, э, с твоей резиденцией, ты по-любому это проезжаешь, ты по-любому это видишь. И вот на каком этапе развития нужно зависнуть, чтобы э, это изображение воспринималось как что-то нормальное, чтобы ты мог вот так на себя смотреть и думать, круто, <laughs> так и должно быть. Это первое. А второе, а, Дустом. Ты знаешь, что этот генерал Дустом, в честь которого ты себе это, этот позывной взял, этот генерал дустум взял ноги в руки и сквозанул с Афганистана, когда туда, когда талибы начали Э, наступать на Кабул. Когда американцы оттуда соскочили, оставили этих дустумов там, и остальных, э, проамериканскую вот этого, проамериканское правительство, когда их бросили и ушли оттуда американцы, Дустум вместо того, чтобы сразиться с талибами, он просто взял ноги в руки и соскочил в Узбекистан. Прикинь, и ты после этого, нет, чтобы хотя бы сейчас, да, мы знаем, что ты с нулевых так именно себя называл, а, радио позывной твой был Дустум, но, блин, после такого как бы косяка недостойного, который запорол этот твой кумир Дустум, по-моему, можно было бы сейчас уже отказаться и там хотя бы, если вы пишете, вместо Дустум <laughs> написать свое реальное имя. Неужели ты, ты считаешь, что после того, что он сделал, это можно еще как-то им называться? Хотя, честно говоря, неудивительно, что ты так считаешь, <laughs> если ты считаешь, что перейти на сторону врага и после этого говорить что-то о мужестве, о достоинстве, это нормально, то почему, почему тебя должно смущать то, что Дустун сквозанул из Афганистана? В этом нет, конечно, ничего странного. А, но вот само, сама фотография, я знаете, о чем задумался? Я с, 2000, с 2019 живу а, в Швеции сколько уже получается? Более трех лет, да? Три с лишним года. Почти, скоро будет четыре года. И за все это время, что я живу, а, я, я не знаю до сих пор, как выглядит король Швеции, как выглядит там принц или принцесса, королева, его супруги, вообще это семья королевская, понятия не имею, как они выглядят. Я не знаю, как выглядит премьер-министр Швеции, Почему я этого не знаю? Потому что нигде по Швеции, когда ты едешь, ты нигде не увидишь какие-то билборды, фотографии какие-то на каких-то административных домах, а, зданиях. На... Блин, нигде я не видел вот этих вот фотографий, <laughs> вот этого всего я не видел. Путь там короля Густава там или чего-то, ну, не видел, нет здесь такого. И даже, как, вот здесь недавно, кстати, на днях буквально, ну, на, на неделе – проходили э, выборы, не по-моему, в парламент, если не ошибаюсь. И вы не представляете, как здесь э, вот эта вот агитация проводится предвыборная. Никаких не было вот этих на домах каких-то там граффити, каких-то больших билбордов там с, с какими-то партиями, с лицами, ничего подобного не было. Знаете, что было вместо этого? когда ты подъезжаешь, круг, очень много круговых Э, таких перекрестков, движений. Вот когда ты подъезжаешь к этим круговым э, движениям, на, на газоне перед круговым, так, на газоне стоят такие, такие разрынки. Бывает, как вот у нас перед магазинами раньше такие ставили э, рекламные щиты такие маленькие. Их так раздвигаешь, так на четыре ноги они становятся. Вот такие вот стоят деревянные, <laughs> деревянные эти с с э, такими этими транспарантами на них. И там различные партии. И они все вместе. То есть вот, вот у одной партии, вот у второй, третьей. Какие там их лозунги, имена там, что они декларируют. И вот это вот вся агитация, по крайней мере, из того, что я видел. Я, может быть, где-то что-то и бывает, кто-то, может, мне сейчас скажет, нет, там где-то у нас было. Не знаю, я вот только это видел. И я подумал, как же это классно, когда вот так происходит. Перед выборами вот поставили, прорекламировались, потом это все просто взяли и выбросили. И нет никаких транспарантов на каких-то домах, зданиях, там, с рекламных огромных счетах. Нет, ничего подобного не происходит. Просто благодать. Как хорошо, когда эта политика, она не лезет в твою личную, там, иную жизнь, когда везде тебе Куда бы ты ни посмотрел, ты вот этого всего не видишь. Ну и сам вот этот детский сад с этими позывными, <laughs> это, это так смешно. Неужели тебе самому, тебе самому как-то не, какого-то дискомфорта ты не ощущаешь, когда ты едешь по Первомайской и видишь вот подобное? Просто почему у тебя не возникает желание остановиться там, вызвать того, кто это сделал, и, и сказать, ты что, тебе не стыдно вылизывать меня? убирая быстро. Я вообще, я не знаю, это, это реально, где надо было застрять, это какой возраст. Это в лет 12-13, может быть, порадовало бы там, меня, если бы я что-то подобное увидел себя где-то. Но сейчас, увидев подобное, мне, было, мне стало бы просто не по себе. انتظريني انتظريني سأمحو رجس الصيون انتظريني انتظريني يا قدساه انتظريني سأزيل سدودا